Uite, zilele trecute a fost uh, ziua mea și uh, vreau să improvizez astăzi despre a celebra. Uh, este, după Dex, a săvârși cu solemnitate un act de însemnătate publică. Uh, și mi-a plăcut foarte mult, sunt foarte fericită pentru cum mi-am sărbat ziua uh, și am avut foarte multe mesaje pe Facebook, uh, nu știu, câteva sute și am fost destul de mirată. Uh, plăcut surprinsă și m-am simțit excelent. Zic, astăzi e ziua mea, am trecut cu energie la maxim, uh, trebuie să fructific fiecare minut, ce mai fac acum? Și am primit un mesaj pe Facebook de la o fată, uh, îți doresc ca în fiecare zi să trăiești așa cum trăiești astăzi de ziua ta. Poate fiecare zi ar trebui să fie ca și cum ar fi ziua noastră. Și am făcut așa, wow, excelent, da, Uh, deși este banal, nu, nu, m-am, uh, nu m-am gândit la asta cu sufletul. Adică mi-a trecut prin minte și citim pe Facebook postări, ia uite ce bine ar fi să străiești viața ca pe ultima clipă, uh, ziua ca pe ultima zi și așa mai departe, dar cu intensitatea la care am trăit eu ziua mea, să-mi trăiesc, să trăiesc fiecare zi, wow, wow. Și mi-am dat seama că a celebra trebuie să o fac în fiecare zi și să nu mai trăiesc uh, zilele parcă altei persoane, nu ale mele. Deci vreau în fiecare zi să trăiesc ca și cum ar fi ziua mea. Uh, tu ce părere ai? Uh, și să celebrăm, uh, venind la cursul de improvizație, uh, să celebrăm emoția. Ce zici, vii? Ceau!